Savage Records. китоби сиёи ишқа ӯй ки варақоша дарде қатит бидан намехоҳад дастҳои майдачаша сарде дихтари калон шидай дӯст дорид фойда надора аз салҷону ҷигар гуфтан уже уда намефора чақчақҳои калони мекна гарчи хидаш майдачай нағмаҳош да хидаш алол дихтари эркеочай ту гуфти ай хона набро лек уда берун мефора мумкин чи хеле ту ӯра ӯ дигара дӯст медора мумкин ӯ хирсандира бо дигара дидагиай мумкин да ишқи касе ӯра лишбидагиа شبا وقت هیت کدی صورتاش تماشا که اوبت برابر نه از خدا دای نه نگاه که سوال بده بخت برا چی کاره که دستی او قدید بازی داره هموشک ده ندید دستی دوستش مدارم کنم سوکه رامید تو فرست قید دوست داری مکنه باستی خدا بخبرم برا پشتی نه از دلدر نگاه نه که ига ба ода ки нашид аса ҷону ҷигар хирсака миштад мекан ози гирифтан калаша фиромӯш када уше бишири ёри ҷаш ҷо зангиша ҳақорат ки дига гапот қонун аст рай дилаш баровардиш қида дуруни хун аст дига ранги аввала гӯш намакина гапота ту барои ӯ бегонаи ҷавоб намата зангота дигонаш мебардора музика баландо двоев бля дакиҷа дашифоe аладачай гап заваронака самателанакиш ки гапно нахоҳе ки я мешав сука багирм сарта даси хона биё бо модагона итфорда телефона ром дакиш зардам перамондагия я смс навистам дагонаш бахана хондагия ёфтам амрия даста паси беномуси саг куча биромадам набираткам чорта як шинидам ки бурданаш вазмин гирифта лая наёфтамаш районо гаштам тамоми шифоя аллакайса арчи дастхона надодам файдаунаги ай қари зиёд бити маҳшар сафой ё багара пиё будам чизе буда ёдам нестай неки оташи қалбам ҷигарма сузондастай монанди давона кинҷи хонадам маларзам дилёда фақат аю ҷидаши дандам метарзам у сабзи наай ма қанди ҷонам дӯст медорам ин қасод хатим буд ирӯз маганаги корам ҳаёти мара гулак бозидида хиёлаш бариди габрава чи ман бугум ҳалолаш айфиисини солат ба оташ бозӣ кандаздики хубики дабадидач Weź matko Rajna, ty testy Najwięcej na salę, bo tak Motyka, dedyki, chubek, nie da, pamiętać Matko Rajna, ty testy